Ayaq vurar yenə donar ümidlər Qara səhvələri cırıb yandırar Xəzlə anıları, əlində qalanları solub gedər mənliyimiz Bəlkə qadını ayaq vurar yenə donar ümidlər Qara səhvələri cırıb yandırar Xəzlə anıları, əlində qalanları Solub gedər mənliyimiz Bəlkə qadın Qax, gülüm ah, qaçıb Elədiyim xəta illərim yalan Sənsiz bir həyat balansımı bozar Həsrətim canımı yaxar El hekayələr var Yalan onlar bax Gönlüm yanacaq Uzaq durma cananım Həsrətim zərər ömrümə qalan Ayaz vurar yenə donar ümidlər Qara səhvələri cırıb yandırar Xəzlə anıları əlində qal Berçe kadın Dil hikayeler var Yalan onlar bak Gönlüm yanar tak Uzak durmaktan anım Həsrətdim zərər ömrümə qalan Ayaz vurar yine donar ümitler. Qarası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 qalanları Əlində qalanları Solub gedər mənliyim idəkə qadını Ayaz vurar yenə donar ümidlər Qara səhvələri cırıb yandırar Xərclə anıları, əlində qalanları Solub gedər mənliyim idəkə qadın Qax, gülüm qaçıb Elədiyim xəta, illərim yalan Sənsiz bir həyat balansımı pozar Həsrətim canımı yaxar